ay ni pugo radio. ya pa ego. No no no no. kerja le? Pupu dekat kara. Pupu ke ni? Radio go me hai ni pugo kami no pet sampai pet pet windu. Yo pugo. Pro bang mano. Sampai pet pet yang dua. Yo yo yo yo yo. Yo yo yo yo. Pugo yo. Awak cek, awak cek tu. Dua jam dia tengok. Okey, dia pergi senyum dia biar awak. servis HP bisa nggak nggak ada sini karena terus ini gua radio yang ada tapi nggak ada oh pikir ada terus di mana yang ada yang ada di depan di sana jalan ini wah di samping di kaki Oh gitu ya. Kasih ya. Ya, sama-sama. Oh, malah gak kasih yang kasih itu cewek lori lah Eh dia lah bud Dek boleh Ayah awak kejap dek Ini anak gua Enggak tahu mak Kadang ku Batung kumun kadang bangun ke Ayah miokan gua kerja kan ke kadang dek Oh ya mak, kadang mungkin tempat kau ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mak. Kimo ibu deh. Kabar kau. Uro tunggal. Kabo ibu deh. ibu deh. Ya, kita ah, ya, ya, kan tak umur Bismillah. Coba. Mana mentang kami cari gol-gol lagi. buruk buat pada um. Tapi jauh pun mana. Hei, tak tahu kan orang kedai, kan orang kedai nak kebut. Urmoh lah orang. Akhir buat baca gigi lah orang tu. Kalau kalau, kalau nak senang barang macam ini yang lain tadi. Kau apa cuy? Kau sandung tak ada kumbu kumbu ni. Pegang kau bungeh kau tu. Pegang kau bungeh. Sejak lu dah. Cuy cuy pegang lewat endang rong. Alah kau teman sama yang ni. Nya. Aku tak radio tak kenal dah. Tak ada kumbu kumbu Kami cocok yang kau tu. Mau di mana nak nak pudeng kan? Oh, Ayo, ada kena dia lah kena. Kita betul dia juga. Dia dapat tak betul lagi. Tak betul lagi dia. Cuba kau tu. Gambar lah ya. Ah, bunah hiu tu sini macam tu. Kayo. Ah, bunah. Yang kena perlu gelombang ale. Gelombang dia kata, "Oh, ana pada tu tu no." Alah. Kau tak mikir ada gudang tu dibuka ada gupok. Ya, bunah. Apa boleh eh? eh? Ya. Ah, dia Tak betul nak beli lagi ni deh. Yang mana ini? Nggak Apa yang ya. rusak nih? Mungkin bermasalah sama itunya. Aduh. Jadi kamu mau mana ini? Kamu jadi ikut festival apa enggak? Jadi lah ya. Dia udah dipersiapkan semua? Udah lah ya. Kalau begitu, ayah bikin apa ini dulu? tempat hukum dulu. Mau betulin radio ini ya. Oke? Okay? Tolong pak radio yang tu. oke ini tuh tu kita puas ya. 你看，你看。 Waalaikumsalam, Kio. Kio. Ah. Ya. Jadi, Kio ni panjera yang. Hanya agak liyo. Kota oh, ada pudek air muah. Kan suhu je bi. Di panjera ni pegawai. Berosak eh? kan tadi, pegawai. Dia nak rusak ke elku. Dia pun ada berosak. Dia nak anak anak ni pegawai pula. Anak ni pegawai. Ya. Radio anak ugepe. Yulia bukan hidup pegat, ada yang bukan kami Yulia. Bukan masalah Yulia. Ada yang pegat, dia nak buat lu. Ini cek pula di Jerman ni cek tak. Macam mana orang nak buat orang dah. Dia nak perih ada masalah. Bila? Bu oh, ya. Ajak lu dukang tepi je. Ya. Lanjut. Oh, you are there? Ya. ya. Bu lah, ya. Ana, you hydrolis ya. Bu. Bangga je, bangga je.

lagu awalnya dia. Kau yang makan apa lah yang radio yang makan mana anu ah, kau nak ikut festival. Pokok jadi dan dua orangnya kali. Ah, dua orang le. Berarti kau jangan boleh kan kira. Lusan balik, orang rabu. Kira u kiban le. Ya, radio gua banyak kau pulih dan dua orangnya. Kira le. Baik kau sabar le. Tunggu aja pulih saja. Ya, ya, ya. Anak-anak kali. Sebab ni boleh nak ikut festival. Kau <laughs> Sebab ni kau pura buat ni nak kau? yang. Kan menang ni. Ni nak dengar je. Nak dengar tu. Pilih baru dua batu ko, putar puga tak tak perlu, tak tak tak tak puga head mentum. Ah, ada. Kau pelajaran. Nya ilo radio kau depu kah? Tujuh puluh enam tur radio yang kau pakai. Nya radio ini tu. Lo betul yang lo ni puga. Eh. Nya tak puga. Anak ah, juga pandai nak tak tak tak boleh juga dia kupu tak tak tak tak tak puga tak puga mana itu. Bibi anak buah lo tu bangai lah. Tak puga ia pulau Jerman. Padahal kau Jerman ia pulau Jerman ia pulau. Oh, baik mana nak hina Aaron? Baik mana nak hina Haji? Mana keluar radio ni? Hai, mau keluar radio dah. Belum buka radio. Jangan yang buka kat aku ni. Ya, mana buah dia ni? Ini tiba ya. Yang tak boleh buka dah. Ha, tak agak. Ya, bila oh ni yang kita lalu dah yang buah nak juga. Memang nak berapa ngutah. Radio lu kan belum. Ha, ya. Ya, gimana ya? Radio kemarin tuh udah siap? Halo guys, kami dari grup Cinta Fajar Production. Jangan lupa subscribe channel kami yang di bawah ini agar kalian itu nggak ketinggalan video-video kami yang berikutnya. Terima kasih.